Sibaeña, sin lugar a dudas, uno de los motores fundamentales de este conjunto. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por permitirnos estar unos minutos con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, especialmente el programa. Juan Carlos, eh, en estos momentos se ve una, una, una ofensiva de las Águilas Cibaeñas bastante fluida, bastante bien articulada. ¿Cuál ha sido el motor fundamental para lograr este buen arranque, especialmente a nivel ofensivo? Bueno, la ofensiva ha estado respondiendo el primer día, gracias a Dios, ¿sabes? Eh, como conjunto estamos haciendo las pequeñas cosas, ¿sabes? Los bateadores están moviendo los corredores, están haciendo buenos corridos de base, bate corrido, todo está saliendo bien y el picheo también no está respondiendo. nada, el trabajo, tú sabes, el equipo se ha preparado muy fuerte y muy bien desde el entrenamiento y está pagando el trabajo que se hizo, que está pagando ahora en la temporada regular. Así es. Juan Carlos, uno, de los aspectos que más eh, este, eh, uno se fija en ti es lo, agresivo que eres, lo, lo chispeante lo apasionado que eres. ¿Tú crees que eso en algún momento te puede afectar o no en tu juego o, te han dado una buena crítica en ese sentido? No, la gente sabe, y mi equipo en Estados Unidos, aquí las la saben, ese es mi juego, yo siempre juego agresivo, este, mire, esa, ese juego que me ha llevado donde yo estoy ahora, y gracias a Dios, tú sabes, seguiré jugando mi juego y primero lo que hay que pedirle a Dios, mantenerse saludable para seguir jugando y, y haciendo lo que Así es, así es Juan Carlos. Eh, las águilas ibaeñas esperan unas nuevas adiciones ya en las próximas semanas. Eh, estás jugando muy bien, entiendo que, tu puesto está seguro dentro del equipo, pero ¿te ha comentado algo la dirigencia sobre si en algún momento te van a alternar o no? ¿O si vas a mantener eh, tu juego como hasta el momento lo has tenido? Bueno, por el momento el equipo no ha dicho nada, tú sabes, porque uno está aquí, como uno dice, a veces día a día, tú sabes, esperar si ellos deciden parar otra lugar tú sabes, no luego en Estados Unidos, la de ellos pueden mandar la coma, como quien dice, y nada, este, aquí uno lo que le saca provecho espero que tienen lesiones, no coge tantos turnos, pues venir aquí y ayudar al equipo a ganar también. Por el momento vamos a jugar todos los días. Ya por último, Juan Carlos, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo está armonía en el equipo. que se siente? Un equipo que ha ido dos veces a la serie final y ha perdido de manera consecutiva. ¿Tú entiendes que hay, alguna atmósfera nueva? ¿Hay, hay más simpatía? ¿Cómo, cómo es eh, el, ambiente en el club? el ambiente está de maravilla, el ambiente está como si nosotros los dos años que hemos perdido, no hemos ganado, más contento y más emocionado estamos los muchachos, incluso los muchachos jóvenes, con el deseo de jugar, de ganar, yo de mi parte, el todito como conjunto, ¿sabes? Eh, armonía, todo el mundo está contento, estamos teniendo un buen momento como equipo y disfrutando el juego, que es lo más importante. Bueno, eso es lo más importante, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Carlos Pérez por estar con nosotros en Analizando el Béisbol. Gracias.